नमस्कार यहाँहरूलाई इन्सुरेन्स इन्सुरेन्स बिजनेस र इन्सुरेन्स विशेष गरेर प्रब लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा पछिल्लो अपडेट्सको विषयमा थोरै एक दुई मिनट तपाईँहरूसँग आज यो सेसनमा कुरा गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर इन्सुरेन्स कतिको चाहिँ आफू आफ्नो फ्यामिली आफ्नो फ्यामिलीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य आफ्नो हेल्थको लागि चाहिँ कतिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईँहरूले केही न केही बुझ्नुभएको छ र बुझ्नुभएको छैन भने ट्रेनिङ हेर्नु होला विशेष गरेर साइमन राईमा इन्सुरेन्स सेक्सनमा मैले प्लेलिस्ट बनाएर चाहिँ तपाईँको इन्सुरेन्सको विषयमा चाहिँ सचेत गराउने सचेत गराउने र त्यसको विषयमा चाहिँ मैले चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने गरेको छु यो इन्सुरेन्स सेक्सनमा तपाईँहरू गएर चाहिँ चेक गर्नलाई सातवटा भिडियो अपलोड भइसकेको छ भने हाम्रो तपाईँहरू विशेष गरेर चाहिँ इन्सुरेन्सको ट्रेनिङ तपाईँहरू स्टेप बाई स्टेप चाहनुहुन्छ भने हाम्रो बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी डट कममा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्सको बेसिक टु एडभान्स इन्सुरेन्सको तपाईँ आफूले गर्दाखेरिको फाइदा यसको भविष्य यसले दिने सेक्युरिटी हर पक्षदेखि लिएर तपाईँले यही सेक्टरमा पनि कसरी बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो कसरी बिजनेस ग्रोथ गर्ने आफ्नो इन्सुरेन्सको कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्तो पोलिसीहरू लिने लगायतको डिफ्रेन्ट कुराहरू छ यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ तर विशेष गरेर प्रभु लाइफमा हामी आबद्ध भएर थुप्रै साथीहरूले काम गरिराखेका छौँ र यसमा तपाईँको चाहिँ एकदमै बेला बखत तपाईँको चाहिँ विभिन्न ट्रेनिङहरू हुने गर्छ राइट विभिन्न ट्रेनिङहरू हुने गर्छ एन्ड देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ भेटघाटहरू विभिन्न नेपाल अल ओभर नेपालबाट तपाईँको चाहिँ आउने भेटघाट गर्ने हाम्रो सेसनहरू भइ नै राख्छ सो तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्रुप छ तपाईँको चाहिँ प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स र यो यो यो ग्रुपमा तपाईँहरू चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई म्यासेज गर्नुहोला अथवा चाहिँ तपाईँहरूलाई म मुनि टेलिग्राम अथवा चाहिँ वाट्सएप भाइबर मुनिपट्टि चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ नम्बर राखिदिनेछु तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र यो ग्रुपमा तपाईँहरू इन्सुरेन्स प्रब लाइफमा बढ्नका लागि तपाईँहरूले तपाईँहरूले चाहिँ जस्ट अब एजेन्ट मात्र बनेर पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ प्लसमा झन् तपाईँले आफ्नो चाहिँ भविष्यको लागि इन्सुरेन्स गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त त्यो असाध्यै असाध्यै असाध्यै राम्रो कुरा हो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि राइट लास्ट टाइम हामीले चाहिँ केही मिटअपहरू राइट एकदमै गऱ्यो है सो तपाईँहरू पनि यसरी बढ्न सक्नुहुन्छ राइट मजाले बढ्न सक्नुहुन्छ र यहाँ थुप्रैजना साथीहरूसँगको एउटा कनेक्सन घुलमेल छ है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि नछुटाउनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् राइट सो यो इन्सुरेन्स गर्दा त उत्तिकै फाइदा छ नै त्यो सँगसँगै चाहिँ यसको अर्को फाइदा भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ एकदमै पोटेन्सियल अति नै सम्भावना चाहिँ बोकेको बिजनेस हो तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर धेरैभन्दा धेरै सम्भावना बोकेको बिजनेस हो र सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू ग्रुप जोइन गर्न सक्नुहुन्छ मिटअप गर्न सकिन्छ हामी right so thank you so much र मोर अपडेट्स यो सिरिजमा यो सेसनमा आइ नै राख्नेछ तपाईँहरू स्टे ट्युन भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई right stay tune right so तपाईँहरूले प्लेलिस्टको सेसन हेर्न सक्नुहुन्छ टेस्टोमोनियल्सहरू तपाईँहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ नमस्कार है म सीताशरण महतो धेरै मान्छेले आफ्नो लाइफ पनि चेन्ज गरेका छन् सो यो इन्सुरेन्स यो बिजनेसबाट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि या डेफिनेटली आफूले इन्सुरेन्स गर्नु त छँदैछ त्यसको अनेकौँ फाइदाहरू छन् है त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ बिजनेस पनि प्रचुर बिजनेस प्रचुर मात्रामा चाहिँ बिजनेस गर्न सकिन्छ यसको अनन्त सम्भावना छ राइट सो धेरैजना इन्सुरेन्स बिजनेसबाट नै संसारको टप लिडर्सहरू केही बनेको छन् म पछिल्लो अपडेट्सहरूमा तपाईँहरूलाई दिँदै नै जानेछु आजलाई यति गरौँ है त सो म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मेरो के अरे चाहिँ फाइबर वाट्सएप टेलिग्राम नम्बर राखिदिनेछु तपाईँहरूले ग्रुपमा कनेक्ट हुनका लागि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई see you in the group section thank you everyone